7 и 10 години. Сега моля вашите силни аплодисменти за Валерий Андреев и Димитър Иванов да заповядат на сцената, за да ги попитаме кои са. Заповядайте! Здравейте! Здравейте! Добре дошли! Как сте? Добре! Ще се представите ли? Да. Здравейте, аз съм Валерий Андреев, а това е моят съученик Димитър Иванов. Май няма да ви трябвам така, като гледам. Не. Добре, тогава си тръгвам. Ние сме ученици от първа част на математическа гимназия в град София. <laughs> В нашето училище, освен много математика, се учим и да използваме информационните технологии, да правим проучвания и проекти. <clears throat> Дори в свободното си време правим различни презентации и какво ли още не. Също така, в последните две години а, в нашето училище много учим по метода науча се, като гледаме интересните видеа и разбира се, учителите по-лесно ни обясняват а, уроците. Също така правим огромни групови проекти по човек и природа, които се учим да използваме PowerPoint, да правиме макроси, таблици в Excel и какво ли още не началото на тази година с Митко спечелихме второ място на националното състояние по природни науки и екология в град Видин с презентацията за рециклирането от миналата година. По информационни технологии отдавна не пишем картини домашни, защото това би било тъпо. Вместо това, вместо това пиш, предаваме своите домашни в една специална система, където нашите учители качват различна информация за четане. Учи, а, на, на Зеленото училище учихме една много интересна а, програма, в която да правим координатни системи, да рисуваме фигури и, разбира се, правихме много презентации на английски. С две думи, в нашето училище учим неща, които, както майка ми казва, са умения за цял живот. същата тя ни даде, даде една статия, която да прочетем, след като бе провела тест след нашите ученици, къде е подходящо да учат и къде трябва да насочат своите образование след 7 клас. Нашата, нашата учителка по информационни технологии, госпожа Диана Петрова, ни помогна с презентацията, за да може да се включим на Националното състояние по информационни технологии. Нарисувахме картинки, с които да визуализираме професиите, за да бъде по-готино. Представяме ви ги. По-добре смените отвътре там. Че... След професиите, които а, проучихме, ние ги разделихме на две категории. Първата – тези професии, които ни харесаха повече, и втората – тези, които по-малко. Изберете се една от тях и ние ще ви разкажем. <laughs> Добре, за лампата. Ам, специалист по катализиране на идеи. Ако може да го пуснете отвътре. Добре. Мисля, че аз ще трябва да се оправим отвътре. Вие пуснахте грешното. Дай да се оправим. И така, специалиста по катализиране на идеи ще е човек, който ще помага на хората да измислят нови и иновативни идеи. И да отираш на това. И сега отменю. Сега отменю се връщаш. Ако Избрете си някоя избер... друга. Ай, направи се. Ре, здравословни... специалист по здравословен начин на живот. На нас... Ще ви разкажем след малко. Специ... Специалиста по здравословен начин на живот ще е човек, който ще помага на хората с това да живеят здравословно и да се чувстват добре. И сега любимата на нас е, може би, разработчик на альтернативни превози средства, поне моята. Нека ще ви разкажем за космически пилот. Явно. Та космическите пилоти, архитекти, туристически гидове ще а, помагат с осъществяването на връзката между космоса и нашата планета Земя. Те ще помагат в пренаселването и туризма на другите планети. Нека сега да продължим нататък в нашата презентация и да ви покажем макросите, които направихме. Натиснете бутон Next. Не. <laughs> Чакайте вас, право. Какво не разбрахте, път натиснете бутон Next. Next. Next. Добре, да, супер. Next. Next. Добре, да е спокойно, аз се оправя. Не, аз така ще минем. Ще разкажем, стави, може да дай Next. Дай Next, да. Нека ви представим и двата макроса, които сложихме в нашата презентация. Първия макрос <clears throat> на базата на 5 въпроса извежда какъв тип личност е. Този, информацията за този макрос ни предостави моята майка, която от години се занимава с кариерно ориентиране. Представете си колко ми е лесно вкъщи. Да, за тещето на базата на въпросите показваме на децата какъв тип личност са и какви професии ще са подходящи за тях. Нека да ви покажем. Ти го чети. Ама не можеш с поинтера да го избереш там. ще стане спокойно, аз ще го пусто. Казва да рестартираме презентацията. Не, не. Да. Да, явно трябва да го рестартирам. Защото няма... Ти ще стои пред. Просто... е Enable първо и тогава ще тръгне със сигурност. е Enable. Да, сега вече може да я пуснете и ще тръгне. Не, се спочва. И така, искам само да ви предупредя, че резултатите от този тест са само ориентировачни. Първия въпрос е, обичате ли да търсите и анализирате информация за сложни и нови за вас неща? Дори това да не е свързано с това да постигате конкретен резултат в момента. Да. Обичате ли стаята и вещите ви да са подредени във всеки един момент и да знаете кой къде е? Предпочитате да имате ясни инструкции и правила, за да направите нещо по най-добрия начин. Не. Не. С удоволствие ли се занимавате с изработване на различни художествени предмети и участват, или участвате в театрални групи, рисувате, представяте се пред публика и други? Не или е да? Добре, да. Не Имате много ясна и правилна преценка за нещата, когато, в кои, и когато сте убедени в нещо, за вас е важно да убедите и другите, че сте прав, защото обикновено е така. И последния въпрос. Винаги знаете как да обясните нещо на приятел, така че той да го разбере. Предпочитате директна, директния подход, вместо да заобикаляте темата. Да. Да. Вие сте изследователски тип личност. Професии и занимания, подходящи за изследователските за изследователски тип личност са специалисти, е, е, разработчици на нови технологии, генетик, математик и молекулярен биолог. И още много други. А втория макрос дава съвет как да учиш, за да можеш да работиш професиите на бъдещето според годините, които още смяташ да работиш. Кажете някакви години. Добре, 50. А ето 50. Тази, Тази презентация... е точно за, за вас, защото показва професиите на бъдещето. Може да смените слайда? Може да, е, да, благодаря. Това е от нас. Очакваме с търпение да видим, и науч... да видим останалите неща, които ще се случат днес и да се тръгнем с много нови знания, с много нови знания и умения. Благодарим ви за вниманието. и вниманието. Добре, че няма да упражнявам нито една професия на